Hey there, thanks for stopping by. I just want to say thank you guys so much for your support. We're almost at 500 subs. Look down there, see the subscribe button? It's free. Click on it, tap on it, do whatever you want with it. Now please enjoy the video. Delta7 ハンドオーバー完了しましたあなたの不在中に受信したファイルがありますご確認してください1秒も無駄にするわけにはいけません本は情報源として不便です私たち兵士にとってスピードも正確さも重要なのです有効な指揮の下で簡単に勝てます 銃弾を一発も無駄にしないでください戦争は数の勝負ですもし私の世界に御社の従業者のように有能な人がいたら状況は変わっていたでしょうデスクワークは戦闘の強烈さと同じ時もあります必要なタスクについて読みました 今のところ報告書が拒否された記録はありませんみんな緊張しないでください任務完了しましたベータ版からオメガまでの計画は再び保留されました一度の敗北と最終的な敗北を混同してはいけませんどうすればよいか教えてください 指揮官みんな1では準備3秒あげます良いギアがあれば戦いの勝利は約束されますトレーニングでは手を抜きません先見の目がありそれはリーダーには不可欠な資質ですメンタネンス完了 あなたの決断が正しかったことを戦場で証明しますカーリン・をご用件を受けたまわります戦略的な判断ですね了解しました信頼こそが私たち兵士を戦わする原動力ですお説教はしたくありませんが 時にはあなたは自制しなければなりません。